大家好，我是 Toby。事情是这样，前两天我拍了一个非常有意思的视频，自己做土豆淀粉，结果呢做失败了，淀粉都黑了，然后就有很多人留言说浪费粮食了。哎呀，那你们可能还不知道我老家是哪里的。 作为一个十八辈，我当然要把这些淀粉吃掉，我就要今天用这些淀粉做土豆粉儿。所以我们要做的第一件事就是走。我网上看了很多人怎么做土豆粉儿，但是他们用的漏勺，我觉得不够好用。那现在我们这个德国的宝马，看一看。 能不能搞一个更合适做土豆粉的东西？我们应该需要这个，这是一个磨粉。哎，这个，嗯，我们拿两个吧。这是我们的土豆粉机。哎，这个便宜，这个这要两块钱，那我们拿这个吧。 好啊，回家吧。喵！我看到很多人的视频，大家都用这个 noodle s p 但是我觉得一个人不好操作，很容易漏的厨房都很脏。哎，我们有没有办法做一个可以控制开关的 sip？ 完成。你们知不知道这是啥？这就是一个下水管子。我们先把这个放满了淀粉，以后转一下就开了，再转一下就关了。哎，是不是马上就有种自动化的味道？我把这些洞改大了一些。这是我们自己做的淀粉。 鲜奶一百克，加水一比一吗？这个淀粉还不够细，我们先打一下。这个现在这是那个 nicht Newtonsche Fluid，你们看，你们有没有见过？Stärkelauf，比如这样。Und wir werden jetzt versuchen,

我的宝贝妈，我喂，已经快十二点了，我们还没做完。但是我觉得我们可以用这个酱做土豆粉儿，我们来试试吧，肯定好吃。感觉这个有点太稀了，我觉得可以啊，因为我。

在德国有三种土豆，一个是 fast kochend，第二个是 vorwiegend fast kochend，第三个是 mehlig kochend。mehlig kochend 就是如果你把这个土豆放在开水里，就是很 mehlig，不硬，做土豆粉永远可能都做不成。唉，晚安。早上好。 再做一次吧。我之前买了 Kartoffelstärke，在德国超市里买的，所以我们再试一下吧。这个也不行。试一下吧，一二三，关，开。 <laughs> 不错，哎，我觉得还可以。你看，你看在这里，德国的淀粉不行，我还有中国的淀粉。哎，为什么？哎，这是已经第五次了，还没成功，太伤心了。 为什么做土豆淀粉这么难呢？看起来很容易，做起来很难。如果你们知道应该怎么做，欢迎大家给我留言。下期见。